Eu sou Buba Guiar, moradora da favela de Acari. Eu tô cansada de ter a minha casa invadida pela polícia militar do estado genocida do Rio de Janeiro. Eu tô cansada de receber notícia com os corpos da favela de Acari tombando com seu sangue escorrendo pelas nossas vielas. Eu, Buba Guiar, tenho fome de viver. Meu nome é Carlos, sou morador da Maré. Na Maré, a gente está cansado com essa política do revanchismo. Inventa alguma coisa para poder invadir a favela para poder fazer truculências e quebrar qualquer regra que seja pensamento possível sobre direitos humanos. Eu, Carlos, tenho fome de viver. Meu nome é Tainan de Medeiros, moro no Complexo do Alemão e todos os dias eu sou acordado com um tiro em algum local, sou noticiado de que alguma bala invadiu a casa de um morador, sou noticiado de que alguma escola ela parou de funcionar porque está tendo operação. Eu sou Tainan de Medeiros e eu tenho fome de viver. Meu nome é Fran Sérgio, eu sou morador da favela de Manguinhos, eu não aguento mais com a violência policial. Todo dia é caveirão, todo dia né, é o helicóptero voador que fica atormentando diariamente né, as nossas cabeças. E eu, enquanto morador da favela de Manguinhos, eu tenho fome de viver. Eu sou Wagner Novaes, morador da Cidade de Deus. Eu moro em outras favelas da cidade, eu circulei bastante e não aguento as violações de direito que esse Estado faz comigo, com meus amigos. E eu tenho, tenho fome de viver. Meu nome é Tatiana, eu sou moradora da favela de Acari. E a favela de Acari é uma das favelas que tem sofrido com essas violações contínuas e diárias dessa polícia fascista, racista e machista do, que representa o braço armado, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. Eu, Tatiana, tenho fome de viver.